eta berri dira bi minutu. Bi minutu berri. Lehen bizik esan duen bezala, berriku, e, aldaketa dator, eta gara igorren datoz, e, eh, zirita eta hori, beste generatzen dute espezifiko da. Horren ondo joz, gozera dugu. Eta, bueno, gozera, e, eh, zazpi urtetan ditzikitza dut, noiz gozu, Eta, masorak eh, egin behar dienak zioleak gara dira Baina izan dut gara dira egin dira aiteek. Eta... Eta, garrantzitsua izatea aiteek. Eta, Eta, Ego prest Arazori Baba Izan zera lankide Onaren izlada. Gure arloaren alde Taupada, taupada Aso bihotz bihotzez Gure besarka Tori merezitako Txalo Woo! eta jabaino gaitetan. Oso urdu dut Bueno, eskerrik asko baino, finaldi horrek egitik ez dakit ari guratu jakon, ez ez ebet jakit kabroiak. eh, baina oso polita izan da. Eh, bueno, beti bezala, eh, eskuliburaren atzekaldeateko zuen bakotik. Ja se va. Ahora que te quiero eta bidali dut korreo ja allá tuya zuela. Eh, gauza bere egiteko. Ezkerrik asko dara gaitik eta...